Także pytania i odpowiedzi ja proponuję przełożyć na, na przerwę. Możemy to zrobić w kuluarach, ponieważ e, niestety e, nasz prelegent będzie musiał później już nas opuścić. E, także proponuję, proponuję teraz oddać głos panu Oliwierowi Schneiderowi, natomiast pytania do prelegenta z Sewilli będzie można zadać w czasie przerwy. Po, co widzieliśmy przykład Sewilli, pokażemy drugi bardzo podobny przykład, nie wiem się który jest bardziej, bardziej fenomenalny. Miasta są trochę różne, zobaczymy bo Tutaj na wprowadzeniu chciałem Wam pokazać to, to zdjęcie, które, które nie jest moje, które Bordeaux bardzo często używa w swojej pomocy. Tu widzimy e, tramwaj, który nad rzeką Gironde zrobiono taką, to jest jedna z większych, to się nazywa lustro to jest jedna z takich największych fontan na świecie e, i ona tak pięknie odbija tą, architekturę bordowską. Tramwaj zwrócił uwagę, nie ma nawet trakcji, bo tam było szkoda po prostu szplecić zrobioną trzecią szynę e, w podłodze. No i zaraz zobaczymy, jak, jak właśnie skąd Bordeaux po prostu z takiego miasta czysto samochodowego, z pięknymi zabytkami, ale które w ogóle nie można było, że tak powiem, się, się nimi cieszyć, przeszło w miasto, w którym jest najprzyjemniej żyć w tej chwili we Francji. Więc tutaj widzimy mapkę Bordeaux i aglomeracji, bo będę mówić troszeczkę o Bordeaux samym sobie i troszeczkę o całej aglomeracji. Ja przepraszam, tutaj na tak, tej linii. przepraszam. Na, na prawą Tak, więc y, Bordeaux jest bardzo małym miastem, 49 km2, 236 tysięcy mieszkańców, ale już aglomeracja jest 10 razy większa i ma, ma mieszkańców 720 tysięcy. Licząc ogólnie y, obszar życia, czyli osoby, które głównie mieszkają w Paryżu, y, w Bordeaux to jest ponad milion mieszkańców, w tym część już poza tą aglomeracją z 27 gmin. Więc tak jak, tak jak wspominałem przy tym pierwszym zdjęciu, Bordeaux po francusku nazywano latami La Belle Endormie, śpiąca piękność, ponieważ były piękne zabytki, ale naprawdę nie było żadnych warunków, żeby, żeby po prostu zwiedzać to miasto. Wszędzie były pozaparkowywane samochody, duży ruch. E, wynikało to stąd, że od II wojny światowej, tak jak zresztą w większości francuskich miast, e, była prowadzona polityka e, postawienia wszystkiego na samochody. Francuski prezydent Pompidou powiedział, że trzeba dostosować miasto do samochodu, bo tak się wydawało wszystkim, że to wtedy jest ten, po prostu przyszłość. No a dopiero w, w latach, jak był bardzo mocny wzrost cen ropy, to to wyhamowało, ale nie bardzo było wiadomo, co będzie zamiast. No dopiero pod koniec lat 90. pojawiła się świadomość, w jakim kierunku pójść i, i na przykład w Bordeaux to w 2001 roku się zaczęła taka prawdziwa rewolucja. No, Bordeaux z 1% czy tam znikomego, trudnego do zmierzenia procentu ruchu rowerowego przeszło na ruch rowerowy na poziomie aktualnie, ostatnie pomiary były 3 lata temu, było 8%, e, w całym Bordeaux, w tym w centrum około 20, w tej chwili ocenia się na mniej więcej 10%, ale podkreślam w skali aglomeracji, bo gdyby liczyć tylko, tylko Bordeaux, a tylko centrum, to jest dużo, dużo więcej. No i podobnie jak Wrocław, z tego co pamiętam, celuje w założeniach aktywu kselskiej, czyli osiągnięcie 15% e, do 2020, w tym oni są bardzo pewni siebie, że przed 2020 ten, ten próg osiągną. Więc tu, żeby zilustrować, e, jak, jak było przed i po Bordeaux, zanim, zanim przedstawię całą politykę, to zaczniemy od takiego trzęsienia ziemi, widzimy tutaj ulicę, e, która jest czteropasmowa, jednokierunkowa. Dlaczego? No po prostu, że, bo tak we Francji się robiło w wielu miastach. Równoległe ulice, co druga była w jedną, co druga w drugą, bo po prostu samochody mogły, mogły szybciej jeździć. Widzimy, jest y, jeden tak jakby pas poświęcony na parkowanie. Na szczęście w Francji się bardzo rzadko parkuje na chodniku w porównaniu polskim. No i widzimy chodnik no, słusznej szerokości jednak, ale, ale jednak w porównaniu do całej reszty ulicy jest, jest, jest on y, jest mało przestrzeni. To miejsce teraz wygląda w taki sposób, e, jest całkowicie nie wolno wjeżdżać samochodem poza pewnymi godzinami e, samochodami dostawczymi. Tam widzimy jedną taką e, zaparkowaną tutaj. Środkowo. Tak. Tutaj widzimy jedno auto zaparkowane, to dlatego, że one w dostarczanie to jest w godzinach, w godzinach prawda, e, w których wolno prowadzić dostawy. E, inne miast, miejsce bardzo, bardzo ważne w Bordeaux to jest wzdłuż rzeki Gironde. Rzeka, rzeka Gironde jest tutaj, tutaj były takie wielkie, był, był po prostu przemysł. I tu e, po prostu widzimy ile było pasów wtedy. Był plan e, przebudowy tego miejsca, gdyż ten, ten przemysł tutaj zanikał na 18-pasmową autostradę w tym miejscu, ale ostatecznie zmieniono projekt, jest coś takiego, więc E, mamy dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą, tramwaj i bardzo, bardzo dużo, pokażę zdjęcia, bardzo, bardzo dużo przestrzeni publicznej, plus, plus też na tym zdjęciu konkretnie tutaj troszeczkę widać e, infrastrukturę rowerową. E, samo centrum miasta, plac Feberon, tu widzimy katedrę, w tym miejscu jest merostwo Bordeaux, ratusz. Widzimy, to jest jeden wielki parking po prostu, to jest jeszcze 2000 rok. W tej chwili nie ma już ani jednego samochodu poza osobami ponoć które mogą wierzyć, za to są dwie krzyżujące się linie tramwajowe. Widzimy, że nie ma praktycznie, tu jest kilka, kilka aut, tu mamy jedną linię tramwajową i tu mamy drugą linię tramwajową. Tak ta zmiana wygląda. Więc skąd ta zmiana? Więc Bordeaux konkretnie za sprawą jej odwiecznego burmistrza, który był od 1945 roku aż do śmierci w latach 90., który się nazywał Jacques von Delmas, po prostu przez wiele lat odkładało środki na metro. Tutaj akurat zdjęcie to jest, to jest metro w Montrealu, gdzie jest jedyna brama identyczna jak w Paryżu. Tak sobie jako ciekawostka. W każdym razie odkładało, mm, bo, bo metro jest kosztowne, więc oni odkładali te środki. Też, yy, budowa też była odkładana w czasie, nie żeby odłożyć więcej pieniędzy, tylko dlatego, że też było ciężko wytyczyć dokładną trasę, i, i bo, bo, każdy chciał z jednej strony, żeby było jak najbliżej jego, ale nie za blisko, żeby roboty nie, nie były zbytnim problemem i tak dalej. Więc z tym metrem była długa, długa, długa dyskusja. W końcu przyszła nowa ekipa, w tym tutaj pan wice, wiceburmistrz Bordeaux Michel Michel, który widzimy na zdjęciu i oni po, powiedzieli, e, my zrobimy to wszystko inaczej. Więc pierwszą mandaturę, właśnie mówiliśmy tu o, o słabościach w cywili, y, a propos konsultacji społecznej, pierwsza mandatura 96-2001 tylko i wyłącznie tłumaczenie mieszkańcom, co my chcemy zrobić. Nie konsultacje społeczne na, na takiej zasadzie budujemy zgniły kompromis, będziemy każdego pytać, co on chce i spróbujemy zadowolić wszystkich, tylko odwrotne podejście. Mamy bardzo mocne przekonania, wiemy, gdzie chcemy dążyć i tylko chcemy ludziom wytłumaczyć dlaczego, a nie ich postawić przed faktem dokonanym. Więc zamiast budowy metra wybrano tramwaj, no, który już pokazywałem na pierwszym slajdzie, tylko że konkretnie e, budowę trzech linii tramwajowych naraz. Więc e, w związku z tym zrenegocjowano na powierzchni e, całkowicie przestrzeń publiczną. Tutaj mamy dworzec Gare Widzimy tutaj jest dworzec, bezpośrednio przed dworcem stoi tramwaj, Mamy kilka rowerów, tam jest bardzo dużo z tyłu parking rowerowy. Jak widzicie, samochod, sa, samochodów szukać na tym zdjęciu. Samochody są oddalone dopiero bardzo. Pod spodem jest parking podziemny, który jest stosunkowo kosztowny, więc po prostu całą przestrzeń publiczną dzięki temu, że za te pieniądze można było zbudować naraz trzy linie tramwaju, tramwaju z pełnym priorytetem tramwaju e, no, nowoczesnego, w tym z tą częścią. Tutaj widzicie, jest akurat trakcja. Jak on dojeżdża do, do części historycznej, to po prostu się kończy kabel, reakcja się chowa, żeby ładnie wyglądało i jest w trzeciej szynie po prostu prąd. Yy, więc zrenegocjowano całą przestrzeń publiczną właśnie kosztem samochodu. Tutaj widzimy ulicę z dopuszczonym jeszcze ruchem samochodowym, no ale żeby prawda, samochody się nie parkowały, a żeby jednak mimo wszystko mogło nie być prawda, chodnika, krawężnika, to po prostu w taki sposób osłupkowano, czasami no może estetycznie to nie jest najładniejszy, ale bardzo skuteczny przeciwko parkowaniu samochodów. Tutaj widzimy inną ulicę. No, ulica była wąska, puszczono tramwaj, więc no, zobaczcie ile chodnika zostało. E, po prostu samochód całkowicie usunięto z tych ulic, bo gdyby, gdyby był, było użycie wspólne, prawda, że jedna powierzchnia, gdzie jeżdżą samochody i tramwaje, jakość usług byłaby za niska, po prostu samochody by blokowały tramwaje, więc, więc, że tak powiem, wyrzucono samochody z tych ulic. No, więc Bordeaux w związku z tym na 3 lata zamienił się w jeden wielki plac budowy. Tutaj są dwa zdjęcia, prawda? Widzimy te zabytki plus, e, plus, plus tą budowę. Więc proszę sobie wyobrazić tak, no, z jednej strony samochodem się nie da jeździć, bo są korki, z drugiej strony tramwajem się jeszcze nie da jeździć, bo go jeszcze nie ma. I na co Bordeaux wtedy wpadło? Po prostu rozdamy wszystkim mieszkańcom, którzy chcą za darmo rower. Idzie się do takiej instytucji Maison du Vélo, dom roweru, Przedstawię się, ja mieszkam albo pracuję w Bordeaux, daję tylko kaucję i za, za darmo dostaję postulowy w ramach tego, żeby sobie pojeździć. I w tym momencie się zaczęło budowanie kultury rowerowej w Bordeaux, czyli że rower to jest po prostu środek transportu. To jest ten środek transportu, który z jednej strony jest szybszy niż, niż ruch pieszy, a z drugiej strony, który właśnie pozwala ominąć, nie wiem, no stoi śmieciarka, ja mogę kilka metrów przejść naokoło, czy coś takiego, samochód stoi, są roboty, jest rozkopany, ja jakoś tym rowerem się przycisnę. Teraz jesteśmy już dużo dalej, no właśnie między innymi miasto podpisało kartę brukselską, celuje ten 15% yy, udziału w ruchu i nawet jeżeli ten, ten procent jeszcze nie został osiągnięty, to sukces jest olbrzymi, bo z miasta, w którym nie było ruchu rowerowego, yy, bo depcze po piętach Strasburgowi, który po prostu ze względu na wpływy niemieckie od zawsze był e, bardzo rowerowy. W Strasburgu byłem w zeszły wtorek, tam jest 20% udział w ruchu rowerów yy, i oni nie wprowadzają wyboru publicznego, żeby nie konkurować z pierwszymi, bo inaczej byłyby za duże korki ale to, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Więc tutaj Wam przedstawię troszeczkę infrastruktury e, w Kubie, czyli w całym Bordeaux, to jest tylko ten kawałek tutaj, pierwsze bulwary. Więc z jednej strony mamy, znaczy razem infrastruktury rowerowej jest mniej więcej 650 km na, na 1900 km e, ogólnie dróg. Mamy 137 km sieci ekspresowych, to są te na czerwono tutaj. To jest naprawdę takie autostrady rowerowe, to są naprawdę daleko oddalone e, gminy, które są oddalone od samego centrum Bordeaux, które jest w tym miejscu. Potem na żółto jest ta sieć strukturalna, czyli jednak dobrej jakości wydzielona infrastruktura, jak widzimy tutaj znak kwadratowy, czyli ona jest nadobowiązkowa. W ogóle Bordeaux ma takie podejście, że jeżeli ktoś chce jechać ulicą, to zawsze mu wolno Chyba, że no jest naprawdę autostrada, to wtedy jest ten znak jest e, Więc jest 237 km tego na żółto, co tu widzimy trochę wszędzie tej sieci, no mniej ważnej niż ta, ta ekspresowa, ale jednak wydzielonej, oraz 350 km sieci lokalnej i z dużą pracą nad tym, żeby redukować wszelkie braki ciągłości, bo wiemy doskonale, że jeżeli ktoś jedzie do pracy, ma jedno niebezpieczne skrzyżowanie, jeden trudny lewoskręt, to on może zrezygnować z jazdy rowerem, bo się będzie bał przez to jedno skrzyżowanie przejechać. Więc 350 km takiej e, lokalnej infrastruktury opartej głównie, widzimy tutaj, na pasach rowerowych w jezdni i tak jak mówię, z ciągłą pracą nad redukcją braków ciągłości, nad pracą nad, nad, nad, nad oznakowaniami, nad, nad wszystkim, żeby, żeby po prostu y, rowerzyści wiedzieli, którędy dojechać. Znaczy, jeszcze tutaj tego nie ma napisanego, ale też bardzo ważne jest to, że te trasy nie dość, że są, też że są drogowskazy odpowiednie, czego mi bardzo brakuje w polskich miastach, bo często, a trzeba było jechać tamtędy, ale skąd ja miałem wiedzieć, którędy jechać. Oczywiście taka twarda infrastruktura to jest jedno, jest jeszcze ta miększa taka, na, na podstawie uspokojenia ruchu, więc między innymi 100 km yy, ulic, które są w strefach tempo 30, w tym tu widzimy e, prawda, kontrapas, bo jest ulica otwarta pod, pod prąd. 35 km to jest bardzo, bardzo dużo stref pieszych i właśnie całe, całe te strefy, gdzie kiedyś był ten przemysł, który planowano zamienić na autostradę miejską, po prostu to są olbrzymie, bardzo szerokie, w ogóle to w kilometrach to jest długość, ale tutaj jeszcze tu jest dosyć wąsko, tam momentami tam jest 50 metrów szerokości, to jest tak jakby plac wzdłuż rzeki i po prostu wszyscy się tam spotykają. I jeszcze 35 km, czyli też jak dosyć dużo stref e, shared space, czyli takich, gdzie są ujęcia nie do 30, tylko do 20, nie ma wydzielonego chodnika i po prostu e, rower ma ustępać pieszemu, a, a samochód ma ustępać rowerzyście lub, lub, lub pieszemu. I oczywiście z, też wszędzie otwarte pod prąd, w tym często bez kontrapasu. Są też zmiany w organizacji ruchu, więc tak jak już wspominałem, te kontrapasy, w tym 35 km poza strefami tempo 30 z dopuszczonym ruchem pod prąd. E, też widzimy tutaj znaki, że jest e, ślepa uliczka poza, no to troszeczkę z daleka, ale poza pieszymi i rowerzystami, czyli tworzenie, e, al, dawanie alternatywnej drogi, która, którą po prostu samochody nie mogą przejechać, ale no, prawdopodobnie tam jest z drugiej jest jakaś bawierka, z drugiej strony jest druga ulica jednokierunkowa, po prostu chodzi o to, żeby e, samochód, jeżeli tamtędy jedzie, to tylko, żeby już tam się zatrzymać, a nie żeby prowadzić tamtędy ruch tranzytowy. Z kolei piesi czy rowerzyści jak najbardziej mogą tamtędy właśnie w oddali od głównych ulic prowadzić ruch tranzytowy. Kolejna rzecz, e, w Bordeaux i w Strasburgu był prowadzony w 2009 roku eksperyment z takim znakiem, to była taka zielona strzałka dla rowerzystów, czyli że rowerzyści mogli na czerwonym skręcać w prawo, i e, eksperyment się powiódł w obydwu miastach i wprowadzono to do, do, do, e, do ogólnych zasad we Francji. W tym 26 stycznia bieżącego roku e, wyszło wreszcie rozporządzenie określające znak. To jest znak, kiedy wolno na czerwonym pojechać prosto. To jest w przypadku skrzyżowania w kształcie litery T, prawda? A tu jest jak wolno w prawo i teraz do, do końca roku, bo do 921 skrzyżowań w ten sposób obsłuży, czyli z tym malutkim, on jest malutki, nie wiem czy go gdzieś mam na zdjęciu, ale jest, on jest taki, taki naprawdę 21 cm ma bo to jest, to jest znak dla rowerzystów. E, innowacje drogowe też, znaczy właśnie e, chodziło mi o to, no, bardzo, bardzo dużo, po prostu wszędzie gdzie się da pasy rowerowe robione, wszędzie gdzie nie ma miejsca na dedykowaną e, infrastrukturę w, w postaci drogi dla rowerów, albo gdzie po prostu no, dla zachowania ciągłości lepiej zostać na jezdni. A tutaj mówiłem Wam o tych ulicach, które zostały dosyć wąskich, oddanych dla, dla, dla, dla tramwajów. Tutaj widzimy, że jednak dla roweru, zresztą tylko badanie wojnackie na tym zdjęciu jest, e, dla roweru się miejsce znalazło jeszcze. No, e, tu z kolei jest serial na zdjęciu, przecież ciężko mnie poznać. Y, mamy dopuszczony ruch pod prąd, mimo tego, bo żeby do, dojść do tego kontrapasa tutaj, mimo tego, że tu jest pas do, do skrętu, absolutnie nie ma żadnego problemu. Policjanci nie widzą się i się nie niepokoją, że tak powiem. Kolejna rzecz, y, no, ruch może być otwarty dwukierunkowo nawet w bardzo wąskich uliczkach. Tutaj widzimy, to jest y, moje zdjęcie jest chyba z lutego, jak było bardzo zimno zresztą. I yy, Jedyny warunek, żeby ulica nie była otwarta pod prąd dla rowerzystów, tak dwóch rowerzystów się nie możemy. To jest, to jest taki jedyny wyjątek. Oczywiście drogi to nie wszystko. Yy, bardzo ważne są też parkingi. Tutaj na przykład widzimy parking, który jest pod ratuszem. Jest bardzo dużo urzędników yy, czy petentów przyjeżdża. I bardzo dużo z parkingów zbudowanych na ulicy zamiast miejsca parkingowego, co pozwala z jednej strony one mniej zasłaniają widoczność, z drugiej strony gwarantują, że nikt się blisko przejścia dla pieszych nie zaparkuje. W tym jest duży problem z parkowaniem rowerów, mimo że jest 8 tysięcy stojaków, czyli na 16 tysięcy rowerów i się niewidomi bardzo skarżą, że często, zwłaszcza wokół dworców czy takich miejsc, nie mogą się przejść wygodnie, dlatego że, że po prostu jest za dużo rowerów. Yy, w samym centrum miasta mamy E, mamy taką starą zabudowę zabytkową i tu na przykład miasto Bordeaux kupiło, kupiło taki, taki jakby lokal na parterze, w którym kiedyś był sklep, żeby zrobić właśnie taki bezpieczny, kryty parking e, dla mieszkańców, oczywiście z abonamentem, więc, więc właśnie, żeby nie było tego problemu z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej. Przecież proszę sobie wyobrazić, bo oni wszyscy próbowali samochód za tak, są, jest też kwestia usług, no między innymi są, tutaj jest samoobsługowa pompka publiczna na ulicy, czy tutaj widzimy w tym domu rowerów porady, jaki wybrać, y, jaki wybrać, y, prawda, jaką formę zabezpieczenia, żeby roweru nam nie ukradli, poza tym prowadzą znakowanie rowerów i, i różne inne, no też porady, jak się, że się przyczepiać ramię przez nikogo do stałego punktu i tak dalej. Y, kolejna rzecz to jest rower publiczny, Recure, to jest akurat Zdjęcie z naszej marcowej wizyty to jest polska dziennikarka radiowa Agata Kowalska na, na WQBie. to jest e, rower publiczny właśnie w przeciwieństwie do systemów e, prowadzonych przez firmę Jean-Claude E, tutaj nie ma powiązania z reklamą, bo znaczy nadużyciem jest mówić, że to jest za darmo, bo to miasto rezygnuje z, e, że tak, z ekskluzywności, na, nadaje ekskluzywnie prawda, jakiejś firmie prawo do wszystkich reklam w danym mieście. Równie dobrze miasto mogłoby osobno sprzedać tą reklamę, mieć z tego zyski i osobno opłacać rowery. E, Bordeaux w taki sposób podeszło do sprawy, że i udaje im się, koszt roweru schodzi mniej więcej do 1000 euro rocznie, w tym oczywiście 80% to jest nie sam rower, tylko obsługa, osoby, które pracują w tej wypożyczalni, e, fakt, że trzeba zapewniać rotację, przedstawić rowery, i co ciekawe, właśnie ten rower publiczny jest czymś stosunkowo nowym. To 20 luty 2010, dopiero 2,5 e, roku. Jest 131 stacji, 1500 rowerów, ale poziom rotacji, czyli użyć e, rowerów jest tak około 7-8 na dobę, co jest jednym z naprawdę z najlepszych e, na świecie, podobnie jak w Lyonie. I na początku w Wrocławiu, nie wiem czy dalej jest taki, tak, tak samo wysoki, wysoka rotacja. Wnioski. No wnioski są takie troszeczkę jak, jak mówił Pedro, czyli każdy może jeździć na rowerze. Tutaj widzimy matkę, jak zawozi swoje dzieci. Tutaj widzimy rower przystosowany do, do prowadzenia osoby niepełnosprawnej. Widzimy, że e, na ulicach handlowych pojawili się ludzie. Widzimy, że no, kierowcy jednak nie byli bardzo zdyscyplinowani, więc w tych strefach, gdzie tylko e, tramwaj i, i piesi rowerzyści mogą jechać, aż postawiono szlabany, które się automatycznie podnoszą, jak tramwaj nadjeżdża. Widzimy tutaj to, to skrzyżowanie przy gdzie, gdzie, gdzie po prostu wszyscy się poruszają, samochody jakieś tam miejsce jeszcze mają, ale po prostu e, jeszcze nie mam tego zdjęcia niestety, ale Daniel Chojnacki, który wtedy z nami był, zrobił takie zdjęcie, jak rowerzysta e, na czerwonym przechodzi przez ulicę, pieszy też w tym samym momencie, stoją policjanci i łapią, e, prawda, e, samochód, który jechał za szybko, a, nie, a to, że oni tam przychodzili na czerwonym, to jest w Francji całkowicie normalne, bo y, światła są tylko jakąś tam wskazówką, ale zawsze wartością narzędną jest człowiek, pierwszy rowerzysta, więc nie ma absolutnie y, nic w tym kierunku. No, widzimy tutaj, aha, ta, ta, to jest, tutaj widać troszeczkę lepiej tą trzecią szynę, więc ta trzecia szyna to jest specjalny system, który w tej chwili na świecie jest chyba tylko w Bordeaux i w Katarze, E, ta po prostu szyna, tam prąd jest tylko wtedy, kiedy jedzie tramwaj, czyli ten rowerzysta nie ma żadnego ryzyka, żeby go kopnął prąd. Tu trochę ta, te, te, te, olbrzymie ciągi piesze, o których mówiłem, naprawdę jest to miasto w tej chwili, które z tej pięknej, śpiącej się stało miejscem, gdzie ludzie najbardziej, naj, naj, najprzyjemniej się żyje we Francji. Kiedyś ludzie, którzy mieszkali w Bordeaux, wyjeżdżali na weekend, e, a teraz są bardzo dumni, jak ktoś z innej części Francji może do nich przyjechać i, po prostu ich oprowadzają po mieście i są ze swojego miasta bardzo, bardzo dumni. No tutaj jest przykład przestrzeni publicznej, gdzie zamknięto taki mały placyk i dzieci się mogą bawić bezpiecznie. I myślę, że moment, w którym właśnie to, co mówił Pedro, jak też mówił o tej strefie, że chociaż Radek nie do końca to przetłumaczył ten, ten kawałek, e, że osoby starsze i dzieci po prostu w centrum nie boją się wychodzić, być na ulicy, po prostu przestrzeń jest dla nich. No, dziękuję bardzo i e, ewentualnie czekam na pytania. Także dziękuję za to wystąpienie. Teraz mamy godzinę 11.54 e, i zgodnie z planem e, teraz jest przerwa e, do godziny do godziny 12.30, czyli mamy ponad pół godziny wolnego czasu. Można się częstować, jest woda, e, paluszki, natomiast bardzo mam dużą prośbę, żeby wpisywać się na listę obecności, która znajduje się tutaj na korytarzu na, na zewnątrz. I w dwóch egzemplarzach jest lista, bym poprosił się e, o wpisanie na obu. E, no i zapraszam po przerwie. Nasz prelegent jest oczywiście do Państwa dyspozycji.